Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Mayın 11-i və 12-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonundakı bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonu ərazisindəki bir neçə mövqeyinə qarşı müxtəlif istiqamətlərdən zərbə puaları tətbiq edilib. Bu barədə Oxu24.com Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Bölmələrimiz tərəfindən hava hədəfləri vaxtında aşkar edilib və radioelektron mübarizə vasitələrinin tətbiqi nəticəsində onlar hədəfə çatmazdan zərərsizləşdirilib. Təqdim olunan fotomateriallarda zərbə pualarının qalıqları əks olunur.